Bon dia per les pràmiques, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com sempre diem, el nostre programa és un programa molt especial perquè cada programa duem un convidat nou i esta vegada, òbviament, no va ser cap excepció, així que quan vulgues, endavant. Hola eh, a tots, soc Vicent Marco, periodista, traductor, eh, escritor, mm, en este cas també moltes vegades me diuen l'autor, que em fa molta gràcia, eh, un tio polivalent que després de treballar molts anys en Ràdio 9 pues ara està fent altres coses com per exemple publicar un llibre de categoria, que és el nom del meu llibre. Moltes gràcies, Vicent. Moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Com sempre, començarem en un xicotet repàs biogràfic. Tu vas néixer a Benifalló. Sí. I després has <laughs> viscut en molts llocs eh, pega més voltes que un dolçainer, no? Uh mhm. -huh. I és que peguem moltes rodades, els valencians són rodaors, és una teoria de les que jo tinc i bueno, jo crec que en el llibre apareix. Eh, sí, vaig néixer a Benifaió, de la Ribera Alta, alta, eh? No la baixa, no, la alta, i la veritat és que vas tindre molta sort, perquè jo sempre dic que Naixer entre taronxers, entre diumenges eh, amb olor a, a torrar o a paella, en una família no, que al final sempre els valencians són molt de, de, de passar les festes en, en la família i de més, pues això te dona moltes, molts avantatges, no? I bueno, pues el fet de, de néixer en Benifalló per a mi ha sigut una sort. E, el meu poble no és que siga massa bonico, però sí que és un poble molt tranquil, de fet, mira, tinc un amic metge que va estar allí un any, ara doncs, és metge del, del València Club de Futbol, i me dia que on menys problemes n'hi havia era en Benifallo, i ha estat en Carlet, ha estat en Cullera, ha estat en altres jocs, i dius, bueno, doncs, sempre n'hi havia algú que arribava, doncs, eh, bueno, amb, amb alguna ganivetada o alguna cosa d'estes, i en Benifallo no, és un poble tranquil, i això també te dona la tranquil·litat per a, per a créixer eh, amb, amb, bueno, pues doncs, en un ambient sense cap tipus de, de, de, de problemes, no? Jo, bueno, en definitiva, jo estic molt orgullós de ser de Benifalló, encara que he viscut poquet en Benifalló, perquè, com tu bé dies, se pega moltes voltes, no? <laughs> Eh, per treball, pues, anàrem a Gandia, als, eh, bueno, pues, a l'any i pico, i a Benifalló anàvem cap de setmana, després estiguem per treball de ma mare, este era per mon pare, que treballava en, en Bancaixa, bueno, en Caja d'Horros, ma mare és mestra, i clar, eh, primer que si Alacant, que si Torrevieja, pues estiguem allà dos anys, dos anys en Múrcia i després pues, ja me n'anir als Estats Units un any, allí vaig dependre anglès, que m'ha vingut molt bé per altres treballs des que després <laughs> parlarem. I bueno, després ja pues, estigui així al costat, en, en el CEU, fent eh, pues, periodisme, mm, i les primeres pràctiques de ràdio que vaig fer va ser en Ràdio Godella. Una xicoteta sí. exclusiva, no? Però és un detall que sí, pot ser desconegut. Fèiem un, un programa de bàsquet i jo pues, tenia una secció setmanal, no? Pues, parlant de les xarxes socials i demés, més Y Radio Godella, en el matadero, estaba Bem allí, está Julián Larraz, que era el que presentaba el programa. Y bueno, yo una vegada a la semana, Pedro Navarro también, que espero va a ser compañero en, en, Radio Now, y bueno, pues eso va a ser las primeras prácticas de radio, no tenía yo ni idea de radio y no sabía yo nada va a acabar, pero mira, eh, ha al final una, una feina, no?, el, el món del periodisme en, en la ràdio. I, bueno, pues, això va ser el primer. Ara canvia molt la ràdio, ja la Vic molt, molt nova, molt renovada, els micròfons fantàstics, unes instal·lacions magnífiques, Godella ha anat a més i m'alegre molt d'això. la magia de la radio es una lástima que els nostres oients no puguem veure la cara del nuestro técnico Jordi Coy recordant sí, Jordi coincidiré alguna vegada, Yo recordaba, pero después pero después una eh, altra <laughs> Jordi deixa, de vindre, Tenía más feina pero la verdad es que, es que sí, bueno, estiguerem allí eh, pues eso yo tampoco animas a o cuatro meses, pues eso, una seccioneta que tenían de, de, de bàsquet, parlàvem del Dorna Godella de la época, y mm. bueno, pues Era, era entretingut, no?, estar fent ràdio quan, quan tens això, 10 o 20 anys, i encara pues, no, no saps molt bé per on vas a adreçar la teua carrera periodística. Eh, bé, continuem en la carrera periodística perquè tu vas estudiar periodisme al CEU, uh -huh. que era eh, l'única universitat valenciana de l'època on se podia fer, no? Si no sí, l'any després ja obriren, ja obriren la pública, però jo encara sóc de, de la generació que no tenia triar. Només uh -huh. podíem anar al CEU o al CEU. I bé, comences en el 99, acabes en 2004, eh, ixe, este període el, el, el compagines en diferents tasques? Sí, és que, bueno, està mal que jo ho diga, però tampoc era massa difícil, no?, periodisme, <laughs> i per tant, pues, me n'aní d'Erasmus dos vegades, no? Eh, és cert que jo ja, en primer de periodisme, ja vaig començar a, a fer pràctiques en, en el diari Levante, eh, en el meu poble, en Benifalló, pues, de corresponsal, no? Pues sempre m'agafen a, a gent jove per a escriure les coses del poble, i i, i bueno, pues, jo crec que vaig dependre més en aquestes pràctiques, no? escrivint ja per a un diari tan important com és el, el Levante. Eh, també les pràctiques que vaig fer en altres ràdios, com també a Cira Ràdio, Radio L'OM de, de Picassent, on vaig estar pues, això fent eh, molts programes ja pues, presentant algun programa, algun informatiu i de més, mm, això me va quasi ensenyar més que, que, que el CEU, no? i com que no aprenia massa pues, o, o no era massa estimulant eh, la carrera per a, per a mi, pues, vaig pegar a fugir quan vaig poder i me n'aní pues, a, a Itàlia primer, a Pisa, bueno, la universitat estava en Luca, era la European School of Economics, i a París, bueno, primer París i després i després Pisa. I bueno, pues, aprendri, vaig aprendre francès, francès, vaig aprendre italià, vaig viure una experiència i bueno, tot això també eh, al final t'ajuda no, a agafar un poc de, de distància i perspectiva al voltant de lo que és la teua terra, al voltant de qui eres tu, perquè si no eixes per ahí no saps ben bé el que n'hi ha així, no saps reconèixer el valor de les coses que n'hi ha a la teua terra. I, i, i jo, que pues, mai he sigut pues, massa anem a dir-ho, no, no estava massa... Pues, valencià, sí, valencià, però tenia... Això que tenem els valencians de sí, soc valencià perquè nascut allí, però no tinc un sentiment d'apego no, a la meva terra. En el temps, el fet d'anar fora i de viure aquestes experiències m'ha fet comprendre que és un honor i un orgull, no? I m'ha fet a, eh, a poc a poc fer, sentir-me orgullós, no? De, de qui sóc i, i d'on vinc, quines són les meves arrels. Molt bé, és una reflexió molt interessant. I si vols continuem en el repàs biogràfic. Podríem parlar també un poc sobre l'etapa de corresponsal a Benifaió, no? que dius és un poble tranquil. Sí, sí, sí bueno, pues al final tenies que fer-te amic de el, de, el, amo del musical, de, els eh, presidents de cada partit local que n'hi hava, i, i del, de la policia, per a que et contara quan hi havia algun tipus de redada, de, de, de cosa, no? No n'hi no havia massa dificultat, la dificultat era pues, això, que tenies que escriure, que t'ho corregien, que tu miraves. Era una època al principi, sobretot, on no hi havia càmeres digitals pràcticament i, i, i fer una foto i enviar una foto costava molt, no? perquè tenies que quedar al diari, que vinguera el periodista, alguna, el fotògraf, alguna vegada inclús dictar alguna notícia per la nit, perquè, clar, eh, eh internet estava en els seus inicis, era any 2000. Eh, clar, pues, si no tenies connexió en casa no podies escriure en aquest moment el, el, la, la notícia i enviar-la, tenies que dictar-la per telèfon era un periodisme més rudimentari, no? Però, bueno, pues, recorde especialment una notícia que me va dir, bueno, pues una consellera dir, anem a, anem a veure això. I vas descobrir que n'hi havia una empresa que estava al costat del pou on traien del poble eh, l'aigua potable, estava tirant pues, uns vèrtits, eh, paper blau, eh, era una, una empresa, una imprenta, i tenia allí una muntanya de paper blau que no sé d'on venia, que estava al costat del pou i això se podia filtrar i demés. més i vas denunciar la notícia, vaig ser en portada del, del diari Levante, jo amb 21 anys fent una portada del diari Levante i, i, i, i llevaren tota, tot el, tota la muntanya no? que n'hi havia de residus tòxics que podien haver enverinat l'aigua del poble. No? Pues és una notícia que jo recorde, no perquè fora bona, sinó perquè sí que és de veres que aconseguirem algo que era que llevaren això i que, bueno, pues, eh, l'àser, pues, per, a, per al meu ego de 21 anys dic, ostres, igual no ho faré tan mal, no?, per a, per a poder escriure així. Sí. I, bueno, pues, ser corresponsal, la veritat és que és molt bonico perquè al final estàs contant coses del teu poble, coneixes a la gent i, i a poc a poc pues, també eh, te fas un nom no? dins del teu poblet que, que és important. Mhm. Bé, dius que ser la notícia no era molt, no estava molt allà, però <laughs> mm, és periodisme d'investigació, el que havia sí, la fi, sí, vull sí. dir, descobrir que està passant Home, una cosa... Eh, caminarem pel mig de la muntanya, <laughs> diguem que fer fotos furtades després de botar una valla, sí, era, era <laughs> periodisme d'investigació, sí que era, sí i a la fi, eh, vull dir, era portada del, del Levante perquè era l'actualitat probablement de, de València en aquest dia, no hi havia sí, sí. res més. Mm, no, la veritat és que, és que sí, va ser així, i bueno, pues és una de les diverses notícies, no? però bueno, va ser l'única portada que vaig escriure els pues, tres anys aproximadament que estava de corresponsal, perquè comencé en primer de carrera, però en, en quart ja me a París, entonces no, no vaig poder fer-ho més temps. Uh mhm. -huh. I anaves a París, després has dit que era a Pisa, era? A Pisa, no? sí, sí. Uh mhm. -huh i eh, tornes a València ja en el títol de llicenciat. Torne a València, bueno, a fer els últims exàmens en quinta carrera, me, me llicencie, i ahí pues, arriba un moment en el que acabes la carrera i, i mira, una, una altra reflexió que vaig a fer. Jo, en València jo crec que n'hi ha un problema eh, de base que la, la gent dels pobles tenim i quan arribes a la capital tenes compte de que en la capital n'hi ha com un lobby de, la, la gent que ha anat al Pilar, la gent que ha anat a Escolapios, la gent que ha anat a, que se coneixen tota la vida, que s'ajuden entre d'ells i que és molt difícil entrar, no? Entrar en, en la rodada de la, de la ciutat, en, entrar en ixe, en, en ixe moment en el qual tu pots tindre amics i contactes que te poden ajudar i facilitar les coses, és molt difícil. I, i per això molta gent diu que València pot ser inhòspita o València pot ser una ciutat dura no? per a la gent que ve de fora i que som tancats no són tancats. El que passa és que sí que és de veres que s'ajudem molt entre nosaltres en els pobles i en les ciutats. I, clar, jo arribo a València, jo no conec a ningú de la, de la capital, no conec a ningú, o els que conec són pues, algun company de carrera que està en la mateixa situació que jo, i clar, arriba un moment en el que, en que és complicat, no? Jo vaig tindre la sort de fer les pràctiques les últimes de la carrera en Radio 9, i, i clar, jo li vaig tirar morro, era 2004, era aquest estiu, jo ja acabava la carrera, y no a ninguno allí. Bueno, estaba Rovira, que era de pueblo, yo soy Rovira, que bueno, la veo del valencianismo no? en, la radio. Pero bueno, yo arriba allí y no le udí. y cuando me veo ¿tú no eres de Benifallo? Y pues sí, ay, ta abuela y mi abuela chuenas cartes y demás no? Pero en ese momento, yo arriba allí y claro, eh, me tiene que hacer hueco porque... Y yo café y le digo al director, me embacha me embacha a olimpiadas Olimpiades. ¿Con qué te vas a las Olimpiades? Sí, yo me pague. ¿Me vas de, de voluntari i me'n vaig a Atenes. I me n'anir a les Olimpiades d'Atenes, era pues, això, 2004, me pagui jo el viatge, me quedi en casa d'una amiga, pues, això, en un quartet <laughs> que era dos per dos, d'una amiga eh, grega, que per cert aquest estiu anava a veure l'altra vegada, i a la família i tot, i, i bueno, va ser entranyable, no?, després de 11 anys tornar a veure a, a aquella família grega que m'havia acollit a sa casa, i, i que vaig viure les, les Olimpiades pues, fent connexions en directe com el corresponsal de Radio 9 en, en Atenes vamos, corresponsal, pues yo era el becari que duia un mes y que parlava en la ràdio i, i, i bueno, pues contava lo que podia. Com no podia entrar a molts jocs, contava moltes vegades per lo que veia en la tele o contava, pues, si n'hi ha molta seguretat, aquestes coses, no? I, clar, el jefe que estava ahí, ui, este xic, i a partir d'ahí, pues, a poc a poc me donava pues, algun treball de... Escolta, ves a retransmetre el waterpolo, ves a retransmetre el bàsquet femení, ves a fer això. I, bueno, pues, m'hi algun treballet ocasional en Ràdio Nou a partir d'ahí. I, clar, per un treballets ocasionals no, no agafes. I vaig, vaig tirar les beques per a, per a conselleria i me n'anir a presidència de la Generalitat. M'agafaren en, en la beca, una beca molt xula que n'hi ha, que quasi tots els periodistes, quan acaben, volen fer-la perquè paguen 1.000 euros al mes que per ser una beca pues, ja està molt bé, és sense seguretat social i res, però bueno, són 35 becaris de, de presidència de la Generalitat, i bueno, pues allí vaig entrar i vaig veure un poc el, el, el percal de com funcionava la política i vaig veure pues, això, com, com era no? el, el tema des de dins no? i com, pues, per exemple, jo que també havia fet unes pràctiques en el gabinet de premsa del PSOE durant dos mesos, vaig veure com funcionava això i, i era curiós, no? De, de també dependre com en el PSOE cridaven a, a l'agència Europa Press i li dient, eh, disculpeu, vos hem enviat una notícia d'Anna Noguera que, que a veure si mos la podeu publicar. Vale, vale. I en canvi, mm, en presidència de la Generalitat cridaven i dient escolta, això t'ho envia 10 minuts, com collons encara no està treta la notícia? Mhm. No? Era un poc, pues això, depèn dels estils, depèn de les maneres de, de, de cadascú, i a partir d'ahir, pues mira, com parlava idiomes, m'agafaren i me clavaren en, el, en la Bienal de València. La Bienal de, de 2005, i vaig estar pues, doncs, en el gabinet de premsa de la, de la Bienal, fent coses allí en, en, en anglès, en italià i de més, i per lo menos no està en presidència. Després, quan acaba això, me ficaren en l'America's Cup. Mm. I estava pues, doncs, en el gabinet de premsa de l'America's Cup fent pues, doncs, això, eh, articles, fent eh, reportatges per als mitjans de comunicació i, i de més que era un poc el becari mimat, no? Perquè com era que es parlava idiomes, era el que li manava les coses guais, la resta de becaris <laughs> no feia molta gràcia, però per lo menos tenia pues, això, més autonomia i podia fer altres coses dins de ser un becari, un becari més. Mm, la beca la vas tindre dos anys, el segon any no acabí, perquè ja, eh, pues això, en, en 2000, eh, això vaig començar en 2005 la beca, hasta 2006, 2006-2007, i jo crec que ahir més o menys acabí perquè ja me ja, ja, me, ja me fitxaren en, en Ràdio Nou, mm, me, com venia l'Amèrica Cup, necessitament gent en idiomes, el meu jefe, que se'n recordava de mi, a qui jo no coneixia abans, me va dir, n'hi ha una vacant, perquè pues, una companya se n'anava, i diu, n'hi ha una vacant, eh, una, és una excedència d'un any. Vols vindre? Bueno, jo de cap. A més, me cridat el dia del meu cumpleaños, i va ser com, bueno, pues, eh, eh, és, és una senyal, no? I ja, pues, me n'ania a Ràdio Nou, on pues, eh, he fet els millors anys no, de, de la meva carrera de moment, pues, que foren aquests anys en els esports de Ràdio Nou, on estava pues, la crem de la crem del periodisme esportiu valencià, no? Estava pues, Nacho Cotino, Damià Vidagany, Josep Rovira, eh, Luis Urrutia, Fran Guaita, eh, bueno, pues, vas tindre companys de molt, de molt de nivell i vaig dependre moltíssim, moltíssim de tots ells. La veritat és que foren uns anys molt bons que a poc a poc anava deteriorant-se perquè la gent se n'anava de, de la ràdio, però mm, ara, per, si vols, parlarem també de la extinta <laughs> ràdio televisió valenciana, però en el meu cas, que jo no tenia influències polítiques, que estàvem en esports i fèiem un poc el que, el que volíem, per a mi van ser uns anys meravellosos. Sí que és veritat que això se sol destacar un poc, no? Eh, pot ser en televisió un poquet més, no? Sobretot en el moment que Lluís Motes deixa, deixa informatius i passa esports, però jo suposo que en la ràdio seria sí que llibertat total. Sí, teníem prou llibertat. És cert que quan arriba l'últim cap, Chente Oliver, que la seva dona estava en presidència, la seva exdona estava en presidència de la, de la Generalitat, eh, i comença a fer ahir també intentar polititzar molt els esports, intentar pues, que eh, camps eh, eixirà sempre que fora possible, que eh, se vetara qualsevol presència de Mònica Oltra quan anava a algun acte, no dir-ho, aquestes coses les intentava, les intentava marcar. Però, bueno, pues, era, eren coses menors, perquè tu al final no estaves fent informació política ni res, però sí, ell era pues, això, una persona ficada a dit, que els caps estaven ficats a dits en, en, en RTBB, i n'hi ha persones que estan ficades a dits que tenen un poc de criteri periodístic, n'hi ha altres que no saben de ràdio, com era este cas, i que només saben de, de, de censurar i que intentaven pues, això, que ningú diguera eh, res fora del que podia... res que poguera molestar la presidència, no? Era un poc el, que, el missatge, no?, de, de, de, de, dels caps que teníem allí. Pues està Juanjo Braulio, per exemple, que ara també ha sigut notícia perquè volia entrar en el Consell Consultiu de, de RTBB, pues això, un altre censor que estaven allí pues, per a censurar. El que passa és que en esports, al final, si parles de futbol, parles de bàsquet, mm, difícilment vas a clavar-te en política, no? I, bueno, mentre vagin bé les coses i vas guanyant va molt bé, quan perds va molt mal, però el dia a dia no t'afecta que manen uns o que manen, o que manen altres. Uh -huh. I bé, este tema, òbviament, malauradament, parlant de RTBB no se pot esquivar, eh, parlem potser de la qüestió més tècnica, no? perquè la teva època en, en Radio Nou, bàsicament, és 2006-2014, uh -huh. que bé, el, el València ja comença a anar un poc més fluix, però bé, se guanya una copa en este període, molt l'època d'Emery, que també ara se veu en nostàlgia, en aquella època sí. semblava poca cosa i no, jo vaig tenir molta llibertat perquè jo comencé fent ja en 2006 a, a, comença la ràdio i estic en les transmissions de l'America's Cup 2007 que per cert li donen el Premi Ondas a, a Ràdio Televisió Valenciana, és l'únic que té per la mm. retransmissió de, del que va ser l'America's Cup per la tele i la ràdio. La, la perquè jo estigui mirant el muntatge, les imatges de la tele i la retransmissió de la ràdio. Jo anava els dies en el barquet i era un dels cinc que estàvem allí fent ràdio en directe i tres tècnics tots els dies per a que, bueno, pues, eh, donar-me un servici públic. Tots els barcos ens escoltaven a, a nosaltres, no? Tots mm -hmm. els vaixells que estaven per allí seguint, i bueno, tenien... Mm, punt 2 va tindre picos d'audiència de 150.000 persones en l'Amèrica Cup, que al final, vull dir, la gent se va... Se va emocionar molt, no?, en aquell, en aquell esdeveniment. Després ja, els diners que s'hagin gastat o no, això és un altre tema. Però, bueno, estàvem ahí fent un bon treball i, i bueno, vaig dependre moltíssim de, de ràdio i després pues, vaig tiene la suerte de presentarnos programas prácticamente todos, que si de pilota valenciana, el mundo de la pilota, que si de casa y pesca también vas a presentar, que el primer día, mira, voy a contar una anécdota, el primer día que presente arriba, arriba el, el, el, el que venía a ayudarnos, que sabía de casa y de pesca, y yo, no, no, en un paperet tenía cuatro teléfonos, ah, ¿qué, qué estos cuatro? Y yo, ¿y qui son? Mira, este es este, este es este, y este es el guañador, el guañador de, de reclamo de la merla y la torla, o sí, el mirlo i la tórtola, la merla i la torda, crec que m'ha de dir. Bueno, jo, jo no sabia massa de pardals tampoc. Ah, molt bé, molt bé, li cridem, jo estic entrevistant el senyor i, i li dic, bueno, i podria fer una demostració de, de la merla, no? I comença... Prrr, prrr, prrr, prrr. Bueno, jo volia, jo volia morir-me. I l'altre home estava com, com en èxtasis, no? I jo, ah, molt, molt bé, molt bé. I començaven els pardalers per darrere a xiular. I, dic, i ara mos podria fer el de, el de la, la torla. I comença... Prrr, prrr, prrr. I jo li dic, Mm, pues ...son pareguts. va? ¿qué has dicho? <laughs> Mare meua! ¡Herejía! Y bueno, yo no sabía enclavarme deberes yo no sabía enclavarme... ...porque era, era el prr, en radio... pues, <laughs> intentarnos no? Y y una cosa seria... ...pero bueno, pues estas cosas también te curtixen. ...después farem un programa que era que era el Polisportivo Now que hablaban de, de, pues, eso, de muchas cosas y ...y que va a conseguir, pues, el premio... Eh, de Ayuntamiento de Valencia... a, la difusión del sport ens el donava Cristóbal Grau, eh, <laughs> imputat ara. Mm, bueno. Eh, també eh, es farem un altre que era eh, Juguem a casa, que també eren pues, això de coses locals, no? d'esports de, de, de autòctons i de, i de més, pues, això parlàvem de les federacions valencianes, també ens van eh, premiar la Confedecom i, i de més per, per la difusió de, dels esports minoritaris, i per això al final quan diuen, no, esports era futbol, i dius, sí, jo per exemple al final els últims dos anys, any i mig, vaig presentar la taula esportiva, que era com eh, la sí. xoia de la corona, i presentava la taula els caps de setmana. Però abans d'això jo havia fet moltes coses que m'havien ajudat a fer eh, a dependre de tots els esports i bueno, pues, jo estic molt agraït a aquesta oportunitat que vas tindre de poder demostrar que, que, que, que valia en el seu primer moment i després que que me deixaren pues, presentar tantes coses tan diferents, tan xules, i de fer algunes coses de les quals jo estic molt orgullós. Vaig fer un especial de, de les Olimpíades 2008 i era, era increïble perquè la, la cançó que vas triar de, de fondo, que no estava ni editada en Espanya, al, al, als dos o tres mesos era la que gastava Televisió Espanyola per, a, per als fondos i dic, ostres, no sé si ho han escoltat o no, però que, ha, eh, que la televisió espanyola ha tingut el mateix criteri que jo una canció de, de, de, de Holy Fuck, que és un grup que a més no, no escolta ningú, que siga la mateixa que han triat ells, pues, pues no sé, ja té plena d'orgull, no? I aquestes coses, pues, al final, eh, són les que te van curtint no? com, a, com a periodista i, i que te van ensenyant pues, que mm, n'hi ha moltes coses, no? a més del futbol o del bàsquet, que bueno, a mi m'encanta el bàsquet, no? el bàsquet masculí o femení, sense distinció, Y he narrado pues, finales de Copa de la Reina del, los Casares, en Sevilla y del básquet en, Vitoria cuando ganaba el, el, Valencia Básquet, también estaba allí yo, pues en, Carles Cales fue en la retransmisión y bueno, pues estas cosas en la radio eh, ahora les trobe a faltar, no? en cara que gracias a deu y a que pues, nachin que en tu, pues, continúe trabajando en la radio, En este caso no es un momento, pero en la radio del Valencia Club de Fútbol. Después -huh. o si vuelvo, parlem ya del tema, porque dona prou de sí. és el projecte de València Club de Futbol Ràdio és un projecte nou. Mm. Eh, el recorde jo que sóc soci, crec que va ser l'any passat quan ho anunciaren. Un any, eh, hem complit un any, un llarg, any, sí. un any llarg. Va ser a principis de, de març de l'any passat quan arrencà VCF Ràdio. Que és una ràdio, si no m'equivoco, tu me corregiràs perquè ho sabràs millor que jo, comença més o menys, no sé si dir online, però quasi, i eh, a, a partir de, del principi pràcticament comença a agafar també la, la xarxa ser, d'emissores locals, que comencen també a... No sé si del tot. Eh, comencem directament en, en, en una, una freqüència, eh, la 101.5, ahir a, a, a retransmetre, i el que sí que se fa des del principi és intentar arribar a acords amb, amb emissores locals per a que bueno, pues, eh, el programa i els partits li donen més, més difusió perquè la potència que tenim en, en la ràdio és, molt xicoteta, no arriba més que a València Ciutat i poc més. I clar, pues, ahir parlem en Safor Ràdio, parlem en Ràdio Requena, la Ràdio de la Costera i mm, algunes ràdios més, eh, si la ràdio també, que ens ajuden pues, a, en aquestes zones difondre un poc també el que són els programes diaris que tenim de 1 a 2 i de 8 a 9, eh, avui estic de dia lliure, si no estaria allí com a, com ahir o com demà, i després els partits fem els del filial, els del juvenil de la Youth League també els hem fet, i després també els del primer equip, per supost, des de... som els primers que comencem, i pràcticament els últims que acabem a fer les retransmissions de, de la ràdio. Una ràdio que hem de dir-ho en valencià, que jo crec que és molt important que el València Club de Futbol, tan internacional ara i tant anglès i tant eh, asiàtic, mm, aposte, travesse per una ràdio en valencià, jo crec que és molt important, encara que és cert que pues, algun comentarista, com Ricardo Arias, que és comentarista, pues, parla castellà. No, I gent del club. Sí, sí, no n'hi ha problema, vull dir... Eh, som com, la, com, com, com és la comunitat valenciana o com és el meu llibre, que és mm. barrejat un poc a castellà, valencià, però amb predominància, en este cas en la ràdio, per al valencià. Jo sé que sabia lo de, lo de la Safor, no? que s'estava rebotant la senyal en la Safor, lo de Requena m'ha sorprès i també és bonico, no? Això uh -huh. que, que en Requena s'estiguen escoltant els, els partits del València en València. Sí, sí, és, és, és interessant. Hem de dir que, home, quan estaves en Ràdio 9 tenies una freqüència i una potència que arribés a, a tots els racons de la comunitat, inclús nord de Múrcia, <laughs> sud de Catalunya, i, i si algú volia escoltar el València i que no se detallaran el cotxe, <laughs> te ficaves Ràdio 9 i, i està clar. Però dins de les coses males que s'han fet en RTBB, que s'han fet moltes, una de les coses bones que se va fer jo crec que és normalitzar un poc, a banda de normalitzar el valencià, és donar-li uns usos que la gent no tenia. Mon pare, per a ell, era impensable veure un partit de futbol i escoltar que si rebuig, que si te, treta de cantó, que si, bueno, pues, eh, li ha pegat un puntelló al baló, aquestes coses que ara són normals que si li ha pegat al travesser el valor, que, que ha fet un siri, que dia ha Picornell... Aquestes coses que ara són normals les ha normalitzat les retransmissions de futbol de Canal 9, perquè abans no n'hi havia futbol en València. I la gent no sabia que era l'escaire, que era pues, el travesser, la soca del pal, aquestes coses que s'han anat eh, fent no? conforme n'hi ha una necessitat de parlar de futbol en València, Ara la gent les assumir com a pròpies i la gent continua volent escoltar futbol en valencià perquè al final la gent que és la seva llengua si pot usar-la per a parlar de futbol, la va, la va emprar per a parlar de futbol. Si la pot gastar per a anar al mercat, la, la gastarà. I si la pot gastar per a parlar d'arquitectura, també. Però n'hi ha àmbits en els quals és difícil no? arribar perquè bueno, pues, eh, no n'hi ha hagut l'educació suficient. I en aquest cas, RTBB feia una tasca bona en aquest sentit, i gràcies a això, i se pot criticar el valencià que usaven o que no, jo crec que al final era una cosa prou neutra, que no, fen, que no fenia ningú, i que, i que és curiós, <laughs> perquè quan tancaren es criticaven els, els blavers de, de catalanistes, però els catalanistes, alguns també dient, er, eren els que més havien criticat durant, durant els 25 anys, no?, de l'ús del valencià que se feia en, en RTV, però en tancar eren els, els altres els que dient no sé, entonces dius, si hem ofès els, els dos és perquè estàvem en un camí bo, no? Especialment en els informatius. Eh, jo crec que en els informatius, en els esports, en les transmissions, se, se, se emprava un valencià prou normatiu. El problema ja va ser, pues, això, les Maria Bradelos de la vida que pegaven espardenyar ara un altre llau. No, però Bradelo encara així no, va tindre final, una evolució sí. molt més que correcta. Sí, al final va evolucionar i, i va acabar parlant eh, dignament el, el valencià, no? Però així com dic ella, pues, altres coses, no? Però sí que és de veres que, que bueno, pues, és curiós això i jo crec que és una tasca bona que se feia i que ara pues, n'hi ha que fer-la en emissores locals, com Ràdio Godella o com la del València UBCF Ràdio, i en els mitjans de comunicació online, perquè pràcticament els mitjans de comunicació, la resta, que és la, la, pues, les televisions que n'hi ha i de més, no estan travessant tant per el valencià. Sí que n'hi ha programes i sí que n'hi ha coses, però eh, no tenen la difusió ni l'abast que tenia RTBB. De fet, és curiós que parles sobre el model lingüístic de Canal 9 perquè ha estat molt, molt criticat. També és veritat que pot ser no és el mateix el del 95 que el del 2005, però jo sí que he notat aquest efecte de ara hi ha nostàlgia. Vull dir, en el moment en què <laughs> existia, a RTBB se la criticava per tot, en moltes coses en molt trellat, sí i ara se veuen nostàlgia, aquest model lingüístic. Ara ja no estava tan, tan malament com fa 5 anys. Sí, nosaltres els valencians a més som de criticar-ho tot. Eh, en el llibre tinc sí, un article que és Los pecados capitales de los valencianos i que comença dient la envidia, perquè és el primer, per a mi és el, el que més tenim. Mm, més que la gula, que seria el segon, perquè som de molt de, de fartar i de, <laughs> i de tot per l'aire, o de la soberbia, perquè sí que som, yeah, això ho pague jo, no? I que sí que som prou, prou sobrats, però el tema de la, de la enveja eh, així tenim molta, no? I, i se'n veig molt i des, de, des de molta gent. I clar, el criticar, el Echar, el xerrar-ho tot, moltes vegades sense, sense criteri, jo crec que també és una cosa <laughs> negativa dels, dels valencians i, i bueno, pues, ho fem. I moltes vegades s'ha criticat per excés, per falta i, i, i no s'ha intentat protegir. Què és el que es passa? Ens critiquem tant a nosaltres que no ens protegim no? de, de, de, de lo que ve de fora, que són pues, doncs, totes les influències des de Madrid, que sempre estan atacant, que si la corrupció, que, si, que tenen raó en moltes coses, però que no ens conten des de Madrid la nostra realitat, o des de Barcelona, o des de mm, doncs Sevilla, sí, no. que no ens conten a nosaltres com som, què hem de fer, i, qui, i, i, i no, no, hem de crear nosaltres la nostra pròpia història, com hem fet fins a fa poc, no? Fins a, jo crec que als anys 30 de, de, de, del segle passat que sí que teníem veu, vot i teníem un pes específic dins d'Espanya i després pues, ens han anul·lat com la província de, de la platja, el Levante, ja no tenim ni nom, tu t'has donat compte? Sí, sí. Ara som el Levante. El Levante, el Levante, bueno, jo, pues sí, seré el Levante del Madrid, però jo sóc el ponent de Balears, o sóc el sud de Catalunya o el nord de Múrcia. El Levante és un diari i un equip de futbol. Exacte, el, el Levante, bueno, en el llibre també parla d'això perquè me, és una cosa que m'irrita sobremanera, no? Lo de, lo de Mm, hará buen tiempo en el levante español. y vale. Isla Chica Mona del telediario pues enseñamos, ¿no? Ahí que un solet. Y, y el para No <laughs> y tú dices, bueno, el Levante, mm, eh, ¿qué pasa? Que Almería también es Levante, ¿Y qué pasa? Que ya Lleida ya no es Levante, ¿no? O, cómo está el tema? Porque ya no es el Levante que compren. Y bueno, es una cosa que a mí especialmente me toca la corfa, pero bueno, son, son <laughs> cosas de, en la que que convivir cuando tu no tens una, un mitjà propi o tu no tens una manera pròpia de, defendre, de defensar-te contra pues, eh, el que és el centralisme de la premsa nacional. <laughs> Abans es parla del tema de, del doblatge de Canal 9 i ara que has esmentat un poc el tema del llibre, que comentaré un, un article que vaig llegir ahir dels, dels molts que tu has dedicat a molts temes valencians un article del teu blog, crec que és, no sé si a València Plaza també l'has publicat, de tota manera ja continuarem el repàs i no, no mos avancem a... Són a... coses diferents, eh? En, el, sí. en el blog publica coses així més, més lo que me rota, uh -huh. i en el València Plaza sí que són altres coses que, bueno, pues, no, no, no publica el mateix, eh? Mm, no, no estan repetits, els articles. Són, són exclusius, són únics. I en el llibre també hi ha articles inèdits, no tot el que així per ahir està, està en el llibre. A mi m'ha fet molta gràcia un que parlava sobre les sèries mítiques de Canal 9 sí. i quan parles del doblatge de Musculman, crec que era, comentaves l'anècdota de Un, un, era un locutor perquè s'estava locutant un, un combat i crec que dia que l'univers i el món sencer estan jugant moltes coses, fins i tot en Benetúser. Sí, sí, part era coixina com combat retransmès per a tot el món, per a tot l'univers, estan mirant-nos inclús en Benetúser. Era una cosa així i dius, mira, pues estes, estes anècdotes mm -hmm. són les que le, un, xa, un xaval les escolta i no dona compte. Diu, bueno, pues, pues sí, ser com si haguera dit Hong Kong, no? El xaval no dona compte, però si ho veu un pare, diu, ostres, <laughs> això no ho pot fer un altre que no siga un valencià. I bueno, pues és, és curiós, però sí, és una, una anècdota que, que va recollir en aquest article, i això no està al llibre, eh? el de les sèries, perquè clar, és molt visual, són imatges, pues, està plàstic eh, musculman, està eh, Capità Molt Planeta, Bola de Drac, per supost, en la que ingresco molts, molts xavals no? de la meva generació, la DGB, encara sóc de la EGB, i, <laughs> igual que encara sóc del CEU, pues, encara sóc de la <laughs> EGB, i aquestes coses pues, encara, encara les recordem. És una cosa important, lo, de, lo dels dibuixos animats, perquè sí que és de veres que els xiquets menuts ara estan acostumats a veure la tele en anglès i veuen pues, els, els dibuixos, pues, el pare es fica eh, la televisió la fiquen en anglès per a que I em sembla molt, molt lícit i, i em sembla correcte. Però ja no tenen l'opció de veure els dibuixos en valencià, d'enxufar la tele i que estiguen els dibuixos en valencià i ells ja no associaran el jugar i, el, i la seva infantesa riguent amb el valencià. I això, pues, per a mi, és una pèrdua important, no? Però bueno, esperem recuperar-la pronte. Sí, la, la idea seria recuperar-ho en un termini de temps razonable. Sí, sí. I, i bé, continuem parlant de València Club de Futbol Ràdio, no?, perquè és un projecte que, te, que també dona molt de sí. El que vulguis, jo estic així per a respondre a tot. I bé, és això, vull dir, el, el programa Estrella som, com hem comentat, a des les retransmissions esportives des, mm. de tots els partits, mm -hmm. que ara només seran de Lliga per... Sí, ara ja són només de Lliga i esperem salvar-nos, <laughs> perquè si no, no, no sé on acabarem. I dins de la teva feina dins del València Club de Futbol, també eres el traductor de, de Gary Neville. Sí, podríem dir que sí, sóc el traductor suplent. Mm -hmm. El mhm. titular se diu Guillermo Marco i és un crac el que quan parla pues, eh, exagera i xina, no? Ell és el, el director del, del màster de la Universitat Europea de, de Traducció i Interpretació, un autèntic eh, crac, i el que fa és molt difícil, ell fa simultània. Però fora de casa no se pot fer simultània perquè no estan preparats els estadis. Camp Nou sí, per exemple, però la majoria no estan, no estan preparats. Així que vaig jo fora de casa perquè és traducció consecutiva i això, en el meu parer, eh, segons Guillermo no, però jo crec que sí, és més, més senzill. I clar, pues, ahir parla Neville, parla jo, parla Neville, parla jo, i, i bueno, pues sí, estic anant en l'equip. De fet, pues, pues Las Palmas és l'últim viatge i bueno, pues anem allí a traduir no? el, que, el que diga Neville i, a intentar que, que siga el més paregut possible, el que, el, el que hi vol dir el, el que jo dic després en la traducció. Suposo que serà un, un, una experiència molt bonica, no? És un repte, és una experiència i, i, i és, és bonico i, home, és, és difícil, n'hi ha que preparar-se, no, no, no és senzill, però jo estic, estic orgullós de com estic fent-ho, la gent de moment no s'ha queixat <laughs> i la veritat és que, bueno, pues és una altra, una altra faceta, no?, de, de, de, de haber presidiomes i, i haver-te mm, eh, pues, foguejat durant molts anys fent entrevistes en la ràdio, pues, en l'Amèrica Escapa, a, tant, a tantíssima gent, o a tants futbolistes que han vingut de fora. Jo, quan, quan era becari, va, era l'any que arriba Moretti, Di Baio, estos jugadors, estos italians. Sí, clar, que era quan ve Ranieri, Exacte. que porta... 2004 va ser la segona etapa de, de Ranieri, crec. Sí, dos, Sí, sí 2004-2005, efectivament. I arriba, arriba Ranieri i va fitxar la Caterva Fiori i de més. I el primer dia me diu, Rovira era, i me diu, tu t'atrevises a, a, a, fer la traducció? I, ai, pues, pues clar. I clar, jo, pues això, eh, en aquest moment, 23 anys, no tenia experiència pràcticament en, en ràdio, i vaig llançar-me a fer la traducció simultània, uh mm-hmm. -huh. i bueno, vaig ser bé, i a partir d'ahir, cada vegada que venia un francès, un uh, anglès, un uh, italià, me tocava a mi. De fet, això tampoc ho sap molta gent, però eh, quan, quan va faltar el papa eh, Juan Pablo II, eh, bueno, pues, estava la fumata blanca i la fumata negra i estaven buscant nou papa. I clar, tota la missa era en, tota la missa era, era en italià. I bueno, pues, cridaren a tres o quatre mm, pues, persones per a, per a fer la traducció en Canal 9 algú sabia que jo havia fet algo de... i me cridaren, tu vols vindre a fer la prova? I ja, pues vaig. I farem la prova jo i dos professors de la universitat i un altre per a fer la, la, el doblatge de la missa del papa. I m'agafaren a mi. I tota la missa del papa de Juan Pablo II, de, de, de bueno, del soterrar i de més, mm. estava jo doblant la de l'italià al valencià en, en Canal 9. De fet, en aquest moment, eh, quan vaig fer la missa, però abans vaig fer el, el moment en el que... Habemus papa! tenim nou papa. Benedictus Sedici. I jo, Benet Setze, I per, i per, <laughs> i per no, jo, Benedicte Setze, I per el pinganillo, Eh? Al, als 4 o 5 minuts. No digues Benedicte, digues Benet. Benet Setze, I, i ahir, ahir el vas batejar, perquè, <laughs> perquè jo vas dir Benedicte, no sabia que era Benet, i m'ho digueren, i a partir d'ahir, les dues primeres vegades va dir Benedicte, i a partir d'ahir ja ser ja va ser Benet XVI, no? que després va vindre i després pues, va a contribuir a que la gent així del Partit Popular pues, eh, <laughs> se gasta, s'apropiarà de diners de tots els valencians en aquesta visita del papa, que era una bona idea, però que no... Mal executada, no? no? Ha hagut bones idees mal executades, deixem-ho... Ai, anem a deixar ahí, sí, que si no s'emboliquem. De tota manera, també està molt xulo, no?, este paper de, dels serveis lingüístics, de, perquè, clar, Benedicte és un nom, podríem dir, pràcticament medieval, no sí. tenim per què conèixer... No, no, i, bueno, mm, a mi sí que és de veres que jo duia una Bíblia en, en valencià o en català i me, do, me donaren un, una, un paper en els, en els versos que anaven a, a llegir. I, bueno, pues estaven llegint-los, a més, llegint un passatge en suahili, un altre en... I jo ja sabia l'ordre, i, i misma, no? ja els tenia apuntats en la Bíblia, i anava llegint-los. I, clar, <laughs> me, me feia gràcia perquè en aquesta època estaven els SMS, no estava el WhatsApp i, i, estava en la cabina d'allí de, de doblatge i m'arribava un missatge, esta mesa és suahili, esta mesa és xino, <laughs> perquè està... N'hi havia moltíssima gent, eh, dones, amigues de ma mare, ai, això era el teu fill? Ai, no sé I, i clar, tinc un paio d'amics que encara tenen la cinta gravada perquè sa mare l'havia gravat en casa i diu, ai, és la teva veu. I dius, pues sí, sí, sóc jo, sóc jo el que estava parlant ahir en, en Canal 9 fent la missa a València. i bueno, pues, una anècdota com qualsevol altra. També vaig estar el dia dels atentats de 2007 en, en Londres, traduint a Tony Blair i demés, i això va ser molt dur, eh? Això mm. va ser molt dur perquè va ser un dia, un dia molt dur per a, per a, bueno, pues, per, per a la societat en general, però per als anglesos en particular, i bueno, que n'hi ha coses més boniques, coses més xules de, del tema de ser traductor, i jo ho tinc com un hobby, però mira, és un hobby que com se me dona molt bé, pues, m'està donant treball, també. En este cas, en el València i amb Gary Neville. Per això jo voldria que continuara, encara que molts oients no estaran d'acord. No, més sembla mi que no. Jo estic mirant per, per el meu treball, no, no, no per, per la casa. I, bueno, ho deixem ahir perquè tampoc puc criticar-lo. Sí. També <laughs> has dit, eh, traduir a Tony Blair en 2007 era molt dur. Eh, Suposo que també serà dura voltes traduir a Gary. Sí, per... sí, sí. Passi molt mal en, en Sevilla, que davant el Betis que perguerem va ser una roda de premsa molt tensa, de 25 minuts. És la de Next Question? Sí. sí. No, no, la de Next Question és la de Barcelona. Ah, va. no estava ah, jo. Oh, bé, ja... Va ser una de la de, de, la de per favor apaguen els mòbils, per favor, per favor vaig de, de la sala i, i de més, perquè hi havia un parell de periodistes mm, que estaven ahí molt, molt insistents i, i bueno, va ser un poc tensa, no? Però bueno, eh, experiències també. Jo vaig eixir ve de la situació i mm, jo me quedé en això, no? En l'experiència que també agafes en els moments de tensió, no? I saber treballar sota tanta pressió. Uh mhm. -huh. I si vols ja passem a coses un poc més alegres, no? Anem Com, exemple, alegria. el llibre de categoria. Un llibre de categoria, un llibre de, de comprar-vos tots. Com ja diu el propi títol, de categoria i després posa entre parèntesis internacional. Internacional, sí, sí. Mm Bueno, el voreu en les eh, prestatgeries de les millors botigues de València, de les millors llibreries. Eh, la presentació eh, a priori pues, serà el dia 12 en el trinquet de Pelayo, encara hem de confirmar els detalls, però és una exclusiva que donen, <laughs> no sap ni el meu editor, però sí, <laughs> anem a fer-ho anem a fer allí. Jo crec que és un joc molt apropiat per a presentar un llibre sobre els valencians, eh, en tot humor, però eh, bueno, pues, també en alguns articles més seriosos, no? més estudiats i, i, i més consciençuts, però en general és un llibre d'humor, de, de passar-se bé, de, de divertir-se i bueno, la portada es veu, és un color així blau com la nostra mar uh mhm. -huh. i n'hi ha molts elements no, del, dels valencians, està pues, l'entrepà de blanc i negre en creïlles, <laughs> està un morter, tenim una botella de casalla, una paella, una horxata i un fartó, una corbella, un masclet, una metxa per encendre el masclet, <laughs> una taronxa i un disc de Chimoballo. <laughs> Sí, que és la primera cosa que, que destaca la casa ja se veu clarament que està inspirada en, en tennis, és? Sí, és, eh, demanaven permís a, a Nins Tennis per a usar, perquè al final és com la botella més reconeixible. Uh -huh. Després també demanaren patrocini perquè hem fet una altra cosa que és una baralla de cartes per a jugar al truc. Uh -huh. No n'hi ha figures, ah, només ah, n'hi ha números. Eh, 22 cartes són les, les que juga normalment la gent al truc. Hem afegit els dosos perquè n'hi ha gent que també juga amb dosos, però -huh. Mm. són 26 i les instruccions per a jugar al truc, i anem a traure també amb el llibre una baralla de cartes especial, no? baralla del truc, on les espases són corbelles, les, els oros són paelles, els bastos són gallatos i els, les cartes són botelles de casalla, els, les copes, les copes, botelles de casalla. Clar, li demanarem a Anís Ferris, a Anís Tenis, a, a, a patrocini, ningú ha volgut entrar ahir, a Ross la tampoc ha volgut, i bueno, pues ahir estem esperant, ningú ha volgut patrocinar la, la baralla, però l'hem tret igual, perquè pensem que és una bona idea que els valencians tinguem una baralla així divertida i xula per a jugar a cartes, per a jugar al truc, que és el nostre esport autòcton eh, quan se tracta de jugar a cartes, no? Uh mhm. -huh. Eh, el, els dissenys de la, de la baralla suposo que també seran de Raúl Salazar, no? Sí, Raúl Salazar és el nostre il·lustrador, és un autèntic eh, fora de sèrie, ell pues, fa portades en el jueves, Eh, muy interesante també té una columna mensual, és, eh, bueno, pues un, és valencià, és jove, entén, no? Està... en els codis. Sí, és la idiosincràsia del, del llibre i, bueno, pues, la veritat és que s'ho va passar molt bé, jo espero, il·lustrant els articles del llibre i jo crec que tenim un llibre molt ben il·lustrat i una portada meravellosa. Mhm. Sempre i sempre eh, t'havia agafat una il·lustració molt xula per a, per a que vegues un poc l'estil. Uh mhm. -huh. I, bueno, està, està, està molt xulo, no? N'hi ha dos il·lustracions, més la portada, que són xistes o acudits dins del mateix llibre, que, bueno, li donen també un altre aire, no? Així que, bueno, vos convida també a, a llegir-lo i, a, i a disfrutar dels dibuixos d'un autèntic era com Raúl Salazar. A mi el detall que m'ha agradat més enllà de la casalla, la paella i la corbella és l'aparició de Chimo Bayo en la portada de <laughs> Èxtasi, Èxta no, això és cosa d'ell, perquè jo sí que li vas dir volem un morter, volem una botella de casalla, una corbella, tal, i ell va afegir a Ximo Bayo i em va dir, ho deixem? jo, per supost, per supost. De fet, he parlat amb Ximo per a veure si es podia pues, ajudar i tal. De moment no ha col·laborat, però espero que es pugui ajudar en alguna, en alguna cosa, no? I és que hem fet un vídeo promocional molt pront, la setmana que ve, bueno, o, o igual ja, ja, està, ja, està, ja està online. Uh -huh és un llibre, és un vídeo eh, que hem fet promocional del llibre, eh, següent passada de meravella, perquè hem gravat a Estranxers, en el Bassa de Verge, fent coses valencianes, pues, lligant una allioli... Crec que ja està, jo ja l'he vist, sí. I, bueno, pues, la veritat és que és, és molt divertit i busqueu-ho, no? Busqueu de categoria, busqueu Vicent Marco en YouTube o en el Facebook i trobareu un vídeo per a, per a, per a riure's, no? I per a passar-ho bé. Tenim ahí un xinès que diu, juja, de categoria, no? Parlant de Chimo eh, sí, uns, uns holandesos que estan mm, cantant una dieta i mon anem. Bueno, és molt divertit i jo crec que val la pena pegar-li una ullada. Mhm. Sobre la estructura del llibre també no és, pot ser, com podria pensar la gent que te puga seguir en València Plaza o en el teu blog directament, eh, no són articles, no? Perquè és una estructura un poquet més sí, pareguda. Sí, el llibre, llibre, tenia un llibre sí. que està de moda, bueno, està de moda, molts anys el de Jo estuve en EGB, mm. que és, realment són articles però són molt curtets, n'hi ha molt de disseny gràfic pel mig, és una estructura més... Sí, no arriba a ser com ixe llibre, és més, més, de, més de llegir, ixe, pues, sí, és més visual i de més, però sí que estan els temes, estan els temes més, més bueno, pues, eh, ordenats, no? El capítol 1 pues, parla de, de la identitat dels valencians, un poc pues, eh, com diferenciar un valencià de poble i de ciutat, què ens fa valencians, els tòpics sobre els valencians. Capítol 2 sí que parla de la llengua, En especial ahí está el Moartic Estrella <laughs> de Diro, que es el, el curioso castellano de los valencianos, que que el a echar en el Subdía pues, mes de millón y miles de personas. Va ser, va ser un hit en, internet. Me la han copiado una <laughs> barbarita de y la han tornado a rebotar, Pero bueno, eso no se puede hacer descontrolado. ahora eso. en un libre ampliar mi y y también los comentarios de, de la chen. que tenía mil comentarios de personas al artículo, que es una, una fotraca no?, de comentarios. Després també pues, el tercer capítol és gastronomia, parlem de arrossos, de l'esmorzar, de la paella, la picaeta, el cafener, la torrà, la torrà valenciana, un article que va tindre, que va tindre prou d'èxit. El quart, eh, el quart és de València Ciutat, perquè València Ciutat jo crec que mereixia un, la capital del regne, encara que no exercís de capitalitat de la comunitat valenciana, sí que és de veres que és la capital i al final és on jo, on jo visc, no?, hores d'ara, des, de, des de 2004 vaig moure a, a València i, eh, i bueno, pues, n'hi ha que parlar de València, no? perquè a València passen coses, eh, coses que quan plou passen coses rares, quan fa vent... Conduir en València és molt difícil. El tema de les falles, amor-odi, també, també, és, també és complicat. I, i bueno, després ja l'últim capítol és Valencianízate, és com convertir-se en valencià, com cabretxar un valencià, dilemes que només pateixen els valencians, este, és, este només està en el llibre, coses que ha de fer un valencià abans de morir i, i de més, no? La boda a la valenciana, com és una boda a la valenciana, que no són bodes normals. Especialment de la Ribera. Jo és que jo tiré molt cap a casa perquè sóc de la Ribera de Xúquer i les nostres bodes allí, bueno, fem unes, unes, unes escames, pintem lo de la ratlla, no sé si si se fa sí. en Godella. Bueno, no sé si en Godella es fa. <laughs> Sí, de pintar la ratlla entre casa de, del novio de la novia i bueno, després pinteu, pin, pi, pintem pius gegants ahí en, en, enmig del carrer i bueno, fem ahí moltes maldats, fent la broma en la boda no? i disfracem a la gent de, de Teletubi i coses d'estes i bueno, se ho passem molt bé. I després ja per acabar, després de epílog, que bueno, és una cosa així una reivindicativa, n'hi han tres annexes, les instruccions per a jugar al truc, la recepta de la paella i les coses que els valencians sempre hem d'explicar-les de fora que va ser un article molt d'èxit, però no el veia dins del llibre i pues, els vaig treure. Este era per a Matador, també escric a vegades coses de valencians en Matador Network. Uh mhm. -huh. L'últim és Los 10 mandamientos de los valencianos. I, bueno, pues, <laughs> aquestes coses també, també les vaig escrivint. I volia ressaltar que el pròleg està molt xulo, perquè són vuit periodistes valencians els que apareixen en el pròleg, que escriuen pues, en, un, en dos paràgrafs, tres, com a molt, pues, una experiència que els hagi fet sentir valencians o alguna cosa que es definís com a valencians, no? Es vas demanar que m'escriguin alguna cosa i David Blay, de Radio Marca, pues, va escriure, Julio Gómez, que és el director de Radio L'Om de Picassent, també, pues, com un dels meus primers caps, Fanny Grande, qui no coneix a Fanny Grande, mm -hmm. Femur d'Eva, eh, molt recomanable tots els seus articles, Salva Campos, que és del meu poble, i a més era el que m'imitava en l'altra taula, que eh, a més és de, de, de ser de Benifallos, és amic, és qui presenta el, els, els informatius de, de Televisió Espanyola Aitana. Vicent Mipsud, que era el president del comitè d'empresa de, de Ràdio Televisió Valenciana, que per a mi eh, està, és a mi meu, però a banda és la persona més conseqüent eh, de, de la història de la humanitat. És, és un goig parlar en ell. Agueda Ballarri, de, de Pussol, que va ser companya meva de pupitre en la carrera. Eh, Josep Rovira, no podia faltar, no? el meu company i amic en la ràdio del València, i Xavi Moret, un altre amic, és, ell és el eh, redactor cap de, de València Plaza, i que bueno, pues, és d'Aldalla, uh mhm. -huh. i també pues, participa en el, en el llibre. Hem buscat així gent de molts pobles diferents, pues, gent de l'Horta, gent de la Safor, gent de, de, de, de, de la Ribera, i bueno, que ens han contat cosetes sobre pues, València i sobre com s'han sentit els valencians alguna vegada en la, en la seva vida. I el millor de tot és que si repassem els cognoms, Campos, eh, Rovira, Ballarri, ja pots adivinar Blai, ja pots adivinar de quin poble són cada uno. Sí, és, és curiós, però sí, sí, inclús Mipsud, eh? N'hi ha prou per ahí, per, per, per tavernes i per, per aquesta zona. Rovira, eh, no sé si Moret en Aldaia n'hi ha molt o poc, però bueno, mm, la veritat és que sí, és, és curiós i per això fique el nom i el poble, no fique ni on treballen ni... No, jo crec que L'important en este cas era destacar que són tots de poble, són tots valencians i tots se senten valencians. Ells han tingut llibertat per escriure en valencià o en castellà, mm, igual que el llibre, la majoria té pràcticament un 70% en castellà, però un 30% en valencià. I, i això volia parlar perquè, clar, eh, hi ha molta gent que li para llegir en valencià. De fet, eh, només un 2% eixia... Les xifres de lectura en llengua pròpia són sí, ridícules. Estem sí. per baix de Navarra. I en Navarra parlen euskera. Ahí lo dejo caer. Eh, exacte. Clar, jo me plantejava fer una versió en castellà i una versió en valencià, no? Més que res perquè n'hi ha manual per insultar en valencià. Això no se pot traduir al castellà. I el curioso castellano de los valencianos, això no se pot traduir al, al, al valencià. I clar, vaig dir, mmm, vaig a fer-ho com som nosaltres, barrejat. Sí que és de veres que la majoria està en castellà, un 70% aproximadament, però l'altre 30% està en valencià. I mm, un dels meus objectius és que la gent també, a través de, de l'humor, li perga la por no? a llegir al, en valencià i que se poden llegir, com són articles curts, de 3-4 fulles, se pot llegir en valencià sense que te mm, suposa a la gent que no està habituada un esforç cognitiu molt gran. I, bueno, pues, si ho aconseguís, eh, ja serà pues, part de, part del, de, de, de l'èxit del, del llibre i de, que siga un llibre de categories, que, siga, que siga un llibre com els valencians, que bueno, gastem el castellà per algunes coses, el valencià per altres, però no, no fem discriminacions ni, ni en general pues, eh, sentim una exclusió no? en aquest sentit en aquest aspecte, abans has comentat, no són capítols xicotets, són textos curtets, eh, estan dividits per, per capítols temàtics, mm -hmm. però són textos, podríem dir, que independents un de l'altre. Sí, tots venen la mateixa dinàmica, alguns van enllaçats, mm -hmm. no? A veure, pues, si comences de gastronomia, pues, els arrossos, després esmorzar versus brunch, que era un de València Plaza, dels tres o quatre que n'hi ha de València Plaza, este és un... Després està pues, un article per a la paella, un altre per a la picaeta, un altre per a eh, la Torrà, un altre per a com demanar beguda en València. Clar, tots tenen sentit un darrere d'un altre, i, però sí, és de veres que no estan... No, no, es pot llegir per separat. I això és lo bo, no? Que si a mi m'apeteix vull llegir sobre la paella, doncs vaig directament a la, a, a la pàgina de la paella i és el que, lo que ha de dir el marco este pesat al voltant de la paella, no? I, i bueno, pues no cal que me llisca tot el llibre. De fet, n'hi ha alguna recomana una recomanació. A tots aquells que aneu a comprar o no, ja com a botxos a les llibreries, que estic convençut que sereu una caterva de, de, <laughs> de, de gent, eh, n'hi ha algun, per exemple, n'hi ha quatre seguits, que són coses que passa en València quan llueve, coses que passa quan hace calor, coses que passa, <laughs> passa quan hace frescoreta, i coses que passa quan fa, quan fa vent, no? quan bufa el vent no te llisques quatre seguits, perquè són pareguts. És la mateixa estructura, el mateix estil, quan faig xavent, obri, obri i, i, i te llegis si te farà gràcia. Si te llegis els quatre seguits igual no te fa tanta, no? Però en general sí que se pot llegir el llibre seguit, és fàcil de llegir, se llegeix en tres o quatre dies el tens, eh? I, bueno, jo crec que te... Mira, si, no, si te'l compres i no te rius, te tornes diners. Vale. Així no t'ho dic. Almenys una vegada. Si no te rius alme... ni una vegada, te tornes diners. Ahí queda el, el, <laughs> el recau per als nostres oients. Eh, són textos curts, podem dir que pot ser un llibre ideal per deixar en el revistero del quarto de bany. Fantàstic, sí. Jo tinc un amic que, que m'ha dit que el vol per a la seva consulta eh, del dentista. Mm. El tindrà allí i en compte tindrà una revista ho pot tindre. També te'l pot llegir en, en, en, en el llit, que és un joc ja, molt, molt íntim vull dir, tampoc per, a, per, res, per a llegir, no? Però... no? Però en general sí, el pots tindre eh, en el bany. Jo tinc amics que me diuen sí, els teus articles son fantásticos per anar a cagar, Y yo digo, bueno, pues gracias, gracias, no? pero <laughs> pero per, per, per <laughs> que molta gent va llegir al baño en una revista o en un llibre. La contribución <laughs> a... si pudo contribuir a, el, eh, bueno, a que el intestino funcione mejor meus amics, jo estic encantat de, de, de, la, de, la No, pero sí que algunos ha alguns més El de Curioso Valencianos son pues, 20-30 fulles de, de i, i és un article per a riure's, per a disfrutar i per a donar-se compte de, de com parlem realment, no? Hi ha molta gent que, que, que, que diu, este verés, és que nosaltres la finca, el pati, la galeria, quan parlem castellà, sí. és la finca, e, és el patio, la finca, la galeria o el, el brancal de la, de, la, <laughs> de la finestra, no? I, i en castellà també ho diguem, i quan anem fora no se donen compte i se produeixen aquestes confusions que fan que eh, ens delate, no? Que són valencians sense, moltes vegades pensar que tenim accent, que això és una altra. Que ens pensem quan parlem castellà, no, jo no tengo acento. I dius, com sí, eh, que no? <laughs> Menos mal. <laughs> Però sí, sí que en tenim. Sí, que en tenim. sí jo, a mi m'ha fet gràcia de la finca perquè jo el tema de, del camal i la pernera sí que me'l sabia d'escola. En plan, no se diu camal, se diu pernera, això s'ha ho però lo de la finca, jo donava per assumir que un bloc d'edificis és una finca. Sí, sí, sí. I, és, I jo crec que això ni en Catalunya ho saben. No. O sigui, parlant en valencià és que no t'entenen. I molta gent pensava que rosquilletes era algo que n'hi havia en tot el món. I no, sí. tu, tu vas a, a Granada, unes rosquilletes, i te miren una cara, mm, rosquiquet. Sí, sí, sí. O vas a Madrid, unes rosquilletes, i rosquilles? No, no, rosquilletes. I tu, mm, no pot ser que no tingueu rosquilletes, si és la, el, el berenar més fàcil del món. Doncs pues no ne tenen. O si ne tenen, li diuen pan de pipes, Grisinis. Pa panes especiales, panes especiales. Eh, sí, una casa dices que no te trellat, te forrellat. Però bueno, i també, pues això, eh, el, tema, el tema de la gioli també és una cosa que nosaltres, quan volem parlar bé en castellà, volem ser fins, diguem ajo aceite. I tu dius, pues mira que bé, ajo aceite. Però en la resta d'Espanya li diuen alioli. Jo tinc una discussió amb el pare, no, no, és que ajo aceite és... Jo ja sé, sí, papà, tens raó però que fora d'Espanya, de València, diuen alioli. No és de veres. Jo, ves si comprova-ho. <laughs> Sí, sí. I ja ho ha comprovat i m'ha dit, raó, és alioli fora d'Espanya. Dius a Joseita i no t'entenen. I jo, ja, ja veus tu la, la tonteria. Però sí, però sí, aquest eh, article, per exemple, vaig escriure després d'anar a Formentera, estàvem un grup de valencians i demanarem allí unes, unes clòxines. en total naturalitat. Eh, una de clòxines... I l'home mos va dur... Eh, almejas. Y tú dices, no, no, no matéis, <laughs> no, no matéis. I bueno, se desminxarem. Però, però va ser curiós que érem nou i ningú va caure en que no seria en Formentera, no podies dir que eren mm, clòxines i que, te, no, que eren mejillons, no? Uh -huh. Bueno, pues coses que, que ens passen als valencians i que eh, són anècdotes que te queden ahí i dius, això, d'això vaig a treure-li punta. I això és el que jo faig un poc, treure-li punta a les coses sobre els valencians, treure-li punta un poc la nostra identitat, sempre buscant la part amable i sense buscar polèmiques, no? Jo crec que se pot fer humor de, de nosaltres mateixa, que és una cosa que no fem massa els valencians, mm. no sabem riure de, de nosaltres mateixa, molt a la defensiva. Sí, i qualsevol persona quan eh, pues, eh, vol avançar ha de ser conscient de com és i dels defectes que té i de les virtuts. I jo pues, en el llibre parlo un poc d'això, no? Desdramatitzant, fent humor però, bueno, comptant la, la, la meva visió dels valencians, una visió que, com tu has vist, pues, està també condicionada per haver viscut en tants llocs en la meva vida i que m'ha donat una perspectiva pues, que igual la gent que, que està així tots els dies no se dona compte de, de coses que a mi me criden l'atenció, no? I, bueno, pues, intentem eh, disfrutar, no? Pues, amb un llibre és el meu primer llibre, espero que se venga molt i que així me contraten per fer alguna <laughs> més. I bé, Vicente, eh, ja, ja ens hem menjat tot el temps. Moltíssimes gràcies per la teva amabilitat. Recomanar, com sempre, de categoria, entre parèntesis, internacional, d'Editorial Sargantana. Uh -huh. Uh -huh. I per acabar, una ultimíssima pregunta. Abans en el pròleg has dit que molts periodistes han, han fet un xicotet text. Eh, a Agueda Ballarri li has explicat què vol dir el seu cognom en el teu poble? Sí, o... sí, sí que ho sap, perquè els Ballarris som els de Benifalló. És una manera d'estes que tenen els pobles d'insultar-se mm, o donar-se mots uns als altres. També hi ha un capítol dels cognoms i dels, mal, dels malnoms dels pobles valencians i, bueno, és, és entretingut. Sí, sí que li ho he dit, ja ho sap, i és una ballarri total, total, no? En fi, espero que no vos acheu massa la brasa, que compreu tots de, de categoria i assistir, però a la vostra disposició i també pues, esteu atents al Facebook de categoria i, i al meu